قاعد بصور على الشارع قاعد يضرب على الشارع خلاص نشوف من بعد هتمشوا هيك خلص عند جو خلاص سكر وانزل روح اخوي روح